Welkom bij Iedereen kan haken. Ehm, ik merk dat het voor moeilijk, sommige mensen moeilijk is om allerlei verschillende steken te leren. Maar ik ga je nou vertellen dat je eigenlijk heel weinig nodig hebt om te oefenen. Dat is een bolletje wol, een schaartje, een centimeter, steekmarkeerders, verschillende eh, maten haaknaalden een stopnaaldje. En natuurlijk een schriftje om bij te houden hoeveel steken dat je opgezet hebt en waar je bent gebleven. Je begint eerst lekker met oefenen. Ga gewoon eventjes eh, de basistechnieken leren. Of gewoon eventjes. Ik heb nu pas iemand ontmoet en die was ook echt een echte beginner. En echt ook een jong meisje en ik denk, ja, ze hebben het nooit gezien. Dus ik zou zeggen, begin met lossen. Eerst het opzetlus, lossen, vasten, eventueel stokjes. En als je stokjes kan haken, dan kan je weer verder gaan met andere steken. Ik ga binnenkort een paar basissteken uitleggen op YouTube. Dus ik zou zeggen, abonneer, duimpjes omhoog en bedankt voor het kijken.